i estic indignadíssima amb la gent que jutja la gent, o sigui, perquè vinguin d'un altre país, perquè siguin d'una forma. Per exemple, la meva família eh, tracten, per exemple, la gent de fora, diuen tribus, tribus, i jo sempre estic queixant-me perquè no són tribus. Són gent com nosaltres que venen d'un altre país i s'han de tractar igual. Creus que aquests tallers t'han donat més eines per poder enfocar-ho d'alguna manera quan et trobis amb aquests comentaris? Sí. Jo ho estic fent a casa perquè és una lluita bastant constant que a casa sempre, dic un barri que, és, que hi ha bastant gent de fora i sempre que anem al parc que trobo el gos sempre diu ma mare, ja estem amb la tribu, porta el gos cap a l'altra banda. Jo, no, són gent normal que, com vosaltres, i ja està. Qui em va bé tindrà això, aquests coneixements per poder prendre l'opinió. Merci. Bueno, doncs moltes gràcies a tots.